المترشح الحر عن قائمة البصائر السيد آه، يحيى علي نائب المجلس الشعبي الوطني مترشح عن قائمة الحرة البصائر ولاية قسنطينة آه، يعني عشنا اليوم الأول في البرلمان يعني يوم عادي آه، من أجل كنا متواجدين من أجل المنادات ثم بعد ذلك لجنة تعيين إثبات العضوية ثم بعدها يعني آه، المصادقة على لجنة إثبات العضوية ثم رفعت الجلسة يعني في الفترة المسائية بإذن الله عز وجل راح نكونوا متواجدين من أجل المصادقة على رئيس المجلس الشعبي الوطني